zatandika ku saturday thats fact ku sunday ku mande ku lwokubiri leero lwakusatu paka n'olunaku olwaleero tewaliiwo kinene kya nnyo kyatuukiddwako mu nteseganya ezigenda maaso wakati w'ebiwayi ebibiri musajja mukulu gwe bayita dagalo ne musajja mukulu gwe bayita genobran nga bagenda maaso n'okukubagana and it is a fact nti akabinja kano ka rapid military oba rapid paramilitale kekayina gundi enene mu kibuga ekikulu kibaeta karutumu nkikuddiremu nti akabinja kano kekayina amatwale amanene eyapooti n'ebitongole eby'omuzinzi mu kibuga kibaeta karutumu olubala olwatandika ennaku z'omwezi nga 15 tugenza okujja ku mpewo ng'ennaku ziri 25 ng'emmundu etokota munda mu ggwanga lino era we tutuukidde olunaku olwaleero okusinziira ku bitongole ebikola emirimu mu ntalo abantu abakabeera internally displaced bali emitwalo musanvu laba emitwalo nsanvu nkikuddiremu nti emitwalo nsanvu egy'abannansi b'eggwanga erya sudan bali internally displaced inside munda mu sudan ng'omuntu adduse maka ge n'abako gy'agenda abamu bali mu makyaki abamu bali mu mizikiti abamu bali mu masomero tebereze kulekawo amaka go kitalo nnyo kitalo ddala kibi nnyo kibi ddala emitwalo nsanvu okusinziira ku un agency bwe yakakasiza the increase in displacements kitaddewo okutya wakati mu toks ezigenda maaso jo emundu yazzeemu okutokota kye bata air strikes and ground battles mu kibuga ekikulu kye bayita kartum yestade kyokka eri bali eri bakola kibali mu kuteesa ekibuga kye bayita kartum basebo ne bannyabo kibadde ne population y'abantu obukadde butaano mu emitwalo ana naye okusinzira ku mundu eyatandika ennaku z'omwezi nga 15 epo mwaka gwa 2023 zennaku 25 zokka zokka wakati w'amagye g'eggwanga erya uganda nekyebayita paramilitar rapid support forces rsf katuwuliriza yesitadde ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogwokutano mwaka gwa 2023 on tuesday the rsf rapid special forces arranged that a military air strike yakubye ekitundu kyebata ottoman downtown of khartum actually babadde barajana nti bakubye ekifo kyekijukizo museum eyazimbibwa mwaka gwa 1832 eno yazimbwa nga eggwanga libeta sudan likyali ku kyebeta ottoman empire over the weekend emundu yasigala ngaetokota nga abasajja bali nga bakulembeddwamu chief oba general abdul fatal alburan n'omusajja gobaita dagaro nga delegation zaabwe zisitudde ogenda mu ggwanga lebeeta saudi arabia okutandika enteeseganya eziraba nti emirembe gidda mu ggwanga lino mu nnaku 25 abantu lukaaga rather more than abantu lukaaga have now been killed abali wounded bali enkumi ttaano in the conflict okumala ennaku 25 zokka kyokka nga mu bibuga bitono nnyo ekibuga ekikulu kyebaita kartum nebibuga ebitonotono ebiriranye kartum pozi nekibuga kyebaita dafo oba ekitundu region kyebaita dafo kati cities eziri adjacent ku kyebaita kartum emu bagiyita bahari endala bagiyita odman mu western region of dafu basebo ne banyabo lwe tukutera ddala ng'ogyeko emitwalo omusanvu egiri internally displaced emitwalo kumi badduse ne bayingira neebaling states era bagamba if the war does not stop senga olutalo luno terukomezebwa abantu emitwalo munaana laba kinaana be boolekedde okudduka munda mu ggwanga lino teebereza okudduka ewwo ng'ate oyingira eggwanga lebeta sudaani kati wuliriza ba representatives of the army abali munda mu ggwanga lya saudi arabia ne ba representatives of the rsf musite of jeda ah, ah, ye lwaki sikusomera gundi statement y'omusajja gwe beeta bran agamba tetugenda kukkaanya ku kintu kyonna okugjako ng'amagye ag'akabinja kali gamaze okukkiriza kye beeta sisfire bassebo ne bannyabo africa is bleeding sudan is bleeding genda olabe ekiri mu mali genda olabe ekiri munda mu ggwanga lye bayita somalia genda olabe cameroon tulaba ekirimu namugwanga labeeta congo kyokka nga abakuba emundu ffe twekuba eh? ffe twekuba just oli oyinza okuba nga mudinka ono nga si mudinka oli ayinza okuba nga mukikuyu ngaono si mukikuyu oli ayinza okuba nga mutuusi oli nga si mutuusi twerabira nti katonda yatonda omuntu omu actually ate yali muddugavu i suspect kubanga creation story atulaga bwato mukama katonda n'akwata ettaka n'abumba omuntu n'amufuwamu omukka kakati ffe tufaananamu at least ettaka si muzungu lwaki twetta ziri bina mwana mulumu ng'emundu etokota basebo ne bannyabo munnamu ggwanga era ukraine olutalo olwatandika ennaku z'omwezi zaali abiri mu nnya omwezi gwe tumanya obulungi ogwokubiri mwaka gwa 2022 kati yesitadde simanyi oba nendoza saabadde ku rediyo nayogedde ku kye bayita military parade n'ebikujjuko ebyabaddewo olunaku lwa jo speech y'omusajja gwe bayita vladin putin ng'ayogera because babadde ku kye bayita nga bacommemulating kye bayita uh, tukiyite tutya emyaka nsanvu mu munaana kasokedde nga bawangula abasajja kye bayita nazi germany ey'abasajja ba adolf hitler n'enkambi eyali ku saidi yababendikito musolini betwogerako ennyo mu byafaayo bya istole w'ensi yonna yonna mpozire ebyafaayo era e istole kati nga tetunagenda ku mundu engeri gye tokoseemu we bukeeredde amakya gonnaku olwaleero bino bigambo kambikuwe otegeere putini gwe twogerako oba putini ukraine gwediringa nayo n'ensi yani ni jo yeyakulembeddemu ebikujjuko ebyabadde ebyomutawaana ennyo nga bajaguza emyaka basebu ne banyabo nsanvu mu munaana bwe yakutta omuzindaalo n'atandika okukolokota amawanga ag'ebweru western countries wuliriza putini purezidenti greta vladin putin yategeezezza nti olutalo lwe balimu neggwanga erya ukraine it is a turning point era bali mu kye bayita a patriotic struggle for the future of their country. So it is a patriotic struggle. In his speech, ngabali bali kucheweta Red Square, Victor, Barita Victory Day, Vladimir Putin, the Russian president, said the world is against, hmm, nti, rather, the world is again at a turning point ngabu chari kyali mu sematalo nti basebo ne bannyabo ensi kati eri ku turning point nga bwe twakikola mu sematalo owokubiri okuva mwaka gwa 9asatumumwenda paka mwaka gwa mulwenda anamuetano talo sematalo owokubiri eyamala emyaka basebo ne bannyabo gyali etaano n'emyezi egigwamu ah, ah, yategezeza this is mm, eh, today civilization is again at kyebayita a decisive, hmm, decisive turning point eriyo wo has been unrished against our motherland ategeeza bannansi nti olutalo lwennyini baaluggula ku ggwanga lyaffe erya russia simanyi obaaniyaggula ku russia olutalo naye bwatu bwategeeza byabaddewo ejjo ku paleedi n'agamba bw'ati the west forgot bali abamerica ne banwanyi baabwe beerabidde who defeated the nazis baani abaawangula nazi germany era n'afundikira nga bagamba luno olutalo lwa ukraine luli simira ku lutalo lwe twalwanira musematalo owokubiri olutalo lw'eggwanga erya ukraine lwayogerako ng'olutalo gye bayita special military operation eyatandika ennaku zenkugambye era nga lwakamala ennaku bina mwana mulumu ng'emondu etokota yagambye the western globalists elites weyasowing kye bayita russia phobia and aggressive nationalism era ukrainian people had become chibeta hostages to the state quo and the missionis of the west uliriza ekyasinza okunyumira putin nga alina omuzindalo yategezeza bannamajje abaaliwo ababaddewo ku paleedi eyabadde eyettabbwa ennyo actual senga abadde ayogera luzungu mbadde ngenda bikubano nga bwetubivunula nga wembiteeka mu lulimi omukyala nansubuga eva lwategeera obulungi yagambye bwati putin insist, insisted that abo aba westerns abo twetaaga okutaminga their arrogance and impunity kino tetusobola kirekera muntu mulala yenna wabula twagala tuteminga kyebayita arogance nempunity ey'abasajja abamerica n'amawanga agagenda maaso n'okusapotinga bannansi b'eggwanga oba eggwanga lyebayita ukraine byonna byabaddewo onaku lwajjo wonna osinda okulabika nti ogoberera ensonga ennene ku rediyo ennene tuli musaafu eyokubiri yagambye ye yasobola mu nsi muno okumalawo ejjoogo n'okulikendeeza nekyebata impunity arrogance and impunity ku mulundi guno tewaabaddewo nnyo bassebo ne bannyabo foreign dignitaries okwetaba marking the 78th anniversary of its victory over Nazi Germany in World War II. Known as Victory Day, this year's commemorations come at a time that sees ah, Russia deeply entrenched in its invasion of Ukraine. At a parade in Moscow's Red Square, President Vladimir Putin Moscow, honored war Red veterans Square. and present-day soldiers, but embeera yabadde ya bunkenke nnyo nga pulezidenti w'eggwanga erya russia alagako ensi mbadde nkugamba nti ekyewuunyisa saalabyewo nnyo kubanga putin was surrounded by at least only six leaders ndo hmm, babakulembeze okuva mumawanga nalabyeko prime minister w'eggwanga lebeta armenia uh, nalabyeko president w'eggwanga oli prime minister uh, bamwita nicole Pashian nalabyeko pulezidenti w'eggwanga erya kazakistan bamuyita jomati uh, tokayev yabaddewo mpozi n'omukungu kuva mu ggwanga libeeta belarus bebaabaddewo ku mukolo ogw'okwejjukanya emyaka 78 emabega tubala mu mwaka gwa 19 anamwetano jukira simatalo wakubiri yakomekerezebwa enakusa omwezi nga munana omwezi ogwokutano mwaka gwa lugwa 19 ana mwetano byebikujjuko bino ebyabaddewo munda mu ggwanga kati wiiki eno ŋŋenda kuddamu nkugattire because tuyingidde ennaku bina mwana mu lumu ng'emundu etokota twagala okumanya bantu bameka abakafa abasirikale b'eggwanga erya ukraine ne bakomanda abakulu ddala oba abamu ku bajenoza bakafiira mu lutalo luno tugendeko ne ku saidi y'eggwanga erya ukraine bameka abakafa tugendeko ne ku bantu ba bulijjo tugendeko n'abaana n'abakyala zonna oba data yenna nina okumukuleetera wiiki eno yennyini ku mbeera nga bweri munda mu ggwanga lye bayita ukraine gye twogerako nti ukraine ggwanga lya musaayi ukraine is at frontline by the whole world ensi yonna eri mu lutalo kanfundikire ne bannaffe aba bf suma bagamba nti osobola okutangira ekirwadde kya prostate cancer nga tebakulongoseza bakuletedde eddagala ebaita prostate relax capsule erijjanjaba abaami abalina obuzibu mu kufuuyisa okugeza ng'omusulo kubalagala ng'omusulo gulimu omusaayi gwesiba genda mu bannaffe bano oba nonya ku bannaffe aba bf suma ku ssimu ya noti musanfu munaana mwenda nkaaga mu ssatu kinaana mu bbiri nkaaga mu nnya n'essimu ya noti musanfu noti mukaaga amakumi ataano ana mu musanfu nsanfu mu nnya obeere nga omanya ebisingawo ku bannaffe abo